este humilde y sencillo sacramento, en este pedacito de pan que eres amor Gracias Señor, porque la sencillez y la simplicidad, y la simplicidad te muestras. un corazón por el tuyo, Señor, manos de humilde. Sí, Señor es el Señor. Bendito. sea a Jesús en el Santísimo Sacramento de la Bendito, amado y adorado. Bendito, amado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Bendito, Bendito, amado